我相信各位对于这个二零二二年的 Proton Iris 应该会蛮有兴趣，只是因为目前的情况，你可能很难去到这个展示厅试车。不过没有关系，今天我们找到了一位小姐姐来分享一下她跟她的二零二二年 Proton Iris 的相处感受。然后这位小姐姐自称是句号女王，然后我们让这个让这个句号女王自我介绍一下。Hello，大家好，我叫 Abby。e 哦，我好像明白为什么你会叫记号女王了， <laughs> 因为你就是大家好，我是 d a v i d 然后就没有下一句啊， <laughs> 是不是因为这样？差不多就你问我什么，我就答你什么，然后就记号了。OK，clear。 <laughs> OK，接下来我们进入主题啦，就是首先你的 iR 是什么版本？我的是一点三 standard。一点三的 standard 版本，为什么你会选择这辆车？因为我大概有看过其他的，比如呃。 阿虾，然后买 V，嗯，过后选择 Proton 是因为它小量，然后他们说 Proton 会比较稳，如果是要加远路的话，所以我才选择了 r i r 所以你偶尔是有加远路的需求啦？如果工作上有需要的话，我可能会需要可能出外播就需要加。例如，可能你会从就是雪龙去到哪里追远的话？ 呃，收发最远现在可能去，呃，之前我有去过三步冲吧，我觉得是出发最远的话，哦，啊，对。所以其实你还是在这个雪龙区里面转啊。对。然后你刚才有讲到，你就是选择这辆车是因为它小，所以对你来讲灵活性是很重要的，就是容易 b u g i n g 啊，还是什么？对 b u g i n g 哦。嗯嗯。而且因为其实我觉得我本身的女性朋友她们买车都是会选择这种小型车。 哎，主要就是为了它很灵活，然后很容易 bugging，尤其是像是现在的都会女性，通常都是在城市里面工作，然后他们在城市里面开车的时候要找到 bugging，如果你开的是那种大车 SUV 或者是 sedan，要 bugging 真的是比较靠功夫。可是这种小型车的话，应该就会比较容易一些。刚才我听你讲的话，其实你应该也蛮在意车子的安全性，因为你刚有讲到你是要稳定安全嘛。 这样子，我问你，你其实你知道你的车子在这个阿香 M Cap 的这个测试里面拿到满分五颗星的吗？我不知道，我没有深入研究。所以，所以你现在知道它是拿到满分五星的成绩，你会觉得有 surprise 吗？还是什么？对于我来说是没有啦，因为我已经买了。哦，就算它没有，你也是要接收了。对。OK，这个答案其实还蛮出人意料的啦。其实 Iris 这款车啦，在安全配备来讲，其实。 都是蛮有诚意的，因为它的这个 ESC 车身动态稳定系统是几乎是全车系的标准配备，然后1.6的这个 Active 版本它有六个 airbag，然后它还有这个 LED 灯，还有这个 Auto 的大灯启动，其实这些功能我个人是觉得还蛮有诚意的啦。接下来我们来让 Baby 分享一下他对这辆车的用车感受。其实这台车你开了多久？大概快一个月了。大概快一个月，然后你。 跟这台车相处了一个月，你有什么要跟大家分享的吗？关于你对这辆车的感受？这辆车的 USB 出口很多个，就很方便。如果可能，可以插 p a n d v r 然后 f o d c a m 啊，然后还可以充电话，嗯，因为我电话可能很快就没有电了，所以在车一定要充电，所以觉得这个是挺好的一个事情。而且刚才我有注意到你有两台手机呢。 啊，一个是工作的，嗯，所以两台手机都要充电的话，再加上你听歌的 USB，就真的是刚刚好，而且后面还有，如果你后面有载人的话，他们也不会跟你抢。对，所以挺好的。你觉得这个整个 interior 它的中控台的底台怎么样？我个人是没有很在意 interior，可是觉得还不错。 就简单，实用啊，嗯，对，实用。然这一点我是真的赞同啦，因为我本身是旧款车的车主，那个冷气旧款只有三个旋钮，所以很多功能上面是没有的。可是，在新款上面，它就变成一个 design，然后它也多了很多功能。然后重点是，我觉得那个 design 还蛮美的。我不知道你喜不喜欢这样 design，但是我觉得，就算你不看设计，它还是实用的。新颖的款式吧，嗯，对，还蛮抓人眼球的。 OK，接下来我们来来让 Baby 分享一下您对您的爱车有什么感受。我觉得还蛮容易驾的，然后容易 bugging，因为它销量嘛，嗯，所以就挺好的。如果是呃要出路的话，这些都 OK，或者找 bugging 这些都方便我们。嗯，因为我刚才有听你讲，我觉得你可能你的工作环，你从家里去工作的话，那个路段是那种可能小路或者是 City Drive 比较多，嗯，所以。 你会觉得这样子的这个路段对这辆车是不是很容易加？嗯，算是蛮容易的啦。嗯嗯，所以有符合到你当初选小车的需求啦。有啊，容易把劲，然后稳哦。嗯，说到内装的话，其实我还是要补充一点，就是在我之前试驾这个一点六 Active 的版本的时候，如果大家想看这个影片，可以点击这个上方的小白点啦。我在试驾这辆车的时候，我对它的这个内装有几点很吸引我。 第一点就是那个红色的那个安全带，那个红色的安全带，你在开车的时候真的会给你一种热血的感觉，因为那个红色真的很好看，而且它的 interior 里面有很多红色的线条，让这个车子有比较不一样的层次感。最重要的是那个 voice command 的系统，你应该有听过对不对？那个 high proton 的功能有听过。其实这个 high proton 的功能蛮好玩的，你只要跟他讲 high proton，我很热，他就会帮你。 把 aircon 的温度降低，然后叫他开窗会开窗。你甚至你叫他去帮你找你喜欢的歌手，你要听他的歌，他都可以做到。我觉得这个都是不错的功能呢。如果你很在意这种功能的话，我建议你去看一下这个1.6的 f d 版本。接下来我们要问一下 Baby，他对这个车子的空间感受怎么样？OK，Baby 回答之前，我自己先来讲。 这种车就是给单身狗驾的啦，你又不用载女朋友，你又不用载岳母，你最多就是载你的猪朋狗友而已。所以这样的空间表现够了啦。你看，一次过 e w 两个车主， <laughs> 来分享一下你的看法对于空间。空间如果是给一个人的话，其实是真的蛮够用啊，因为通常也是只有我自己在家，我也没有什么在朋友，家人也没有啦，没有，因为我不是这里的。 哦，也不是这里人啊，我不是这里人，嗯，所以对我来说是够用啊。所以就是，旁平时就是东西塞在被里面丢旁边就行了，对不对？嗯，不然就放后车厢，一直只有我一个人在用啊，鞋啊什么都放在车里面。嗯，所以对你来讲其实蛮够用啊。一个人的话是没有问题。你对那种置物空间啊，好像那种杯架、啊，在放手机的位置，你在意吗？会，会觉得会需要啦。如果有的话，当然是更好了。 这这一点是我羡慕新艾瑞车主的地方，因为我们旧款的车的那个空间真的不是很够，可是我坐进新款里面去，我的皮包要怎样丢，我的手机要怎样丢都没有问题。然后还有那个 armrest，我真的觉得这个 armrest 很重要，尤其是你开长途的时候，你手酸了，你还可以放下。然后这个 armrest 打开里面还有空间，你还可以放点东西，这个真的是很好。现在 baby 已经跟我们分享了很多他对这辆车的心得，但是还有一个地方还没有分享，就是 engine 的部分。 因为之前我们其实也请过一些 Proton 的车主上来，他们都是开这个1.6的版本，1.3的版本其实是比较少的，所以我们让 Baby 分享一下你对这个1.3的引擎的用后感受。个人是觉得可能没有力啊，可能你驾过其他更有力的，你就觉得这个可能有一点没有那么有力，嗯，尤其是可能要出路的时候啊，或者在 Highway 的时候啊，就你可能要跟车，它会慢了一点点。 嗯嗯，如果是 CD Drive 来说，CD Drive 的话就没有问题哦。CD Drive 是很够用的。嗯，对。因为其实我自己也是一点三的车主，这一个我其实还蛮认同的。因为毕竟它的引擎底气就是在这边，所以一点三的版本在 CD Drive 完全是没有问题的。CD Drive 可以讲是很轻松的。可是开上了海威之后，如果你是顺顺开，你开一个一百一百一十是 OK 的，但是你可能是真的是 overtaking 的时候就会吃力一点。 在这边，如果说你本身开车是很少上 a 位，city drive 居多的话，一点三的版本非常足够。如果是你时常要跑 a 位的话，那么请选择一点六的版本，因为一点六的版本实际上动力表现，在同级的车款，就算是包括日系车、包括欧系车来讲，都还算是不错的。所以，如果让你再选择多一次，你会选一点三还是选一点六？一点三，还是一点三，因为你 city drive 多，基本就够用就好了。嗯。 所以总结就是，这个动力是基本上是够用的。如果说今天问你，你会不会推荐这台车给一些跟你有相同需求的消费者？你会不会这样推荐？啊，我会推荐。如果是像我一样，可能就是想要找一个小两的，然后又安全的，重 i n g 的话就可以选择这辆。所以你觉得这台车其实是适合女性车主的？ 嗯，安全至上。安全至上，对这个真的很重要。安全这个东西是很多钱买不到的。然后你觉得这个车的价位给你的东西，你满意吗？嗯，我觉得整体还可以。然后里面的车里面的配备啊，像是它的唱机啊，所以都是你满意的地方啊。基本的话我都觉得 OK。都觉得 OK。对。所以你会觉得物有所值吗？我觉得可以。可以可以的话，我们就像这个镜头比一个。 赞， <laughs> 好了，以上就是我们这一期这个 r o t o n Iris 车主分享心得的影片。如果大家觉得这次的影片还不错，记得帮我们按赞、订阅、分享啊！我们下一次的节目再见啦，拜拜。